メモタンチャンネルやあみんな僕はブルータンチワワのよいしょパチパチメモタンよいしょっとみんな2020年も今日で終わっちゃうねみんなは2020年どんな年だったコロナも大変だったよね僕の夢はパチパチキークキーク 2020年に僕はデビューしたんだけどほんといろんなことがあったんだよねまず YouTube デビューしたしそして SNS の Twitter と Instagram も始めたんだあまだチャンネル登録フォローしてないお友達はぜひ登録してね下の説明にリンクあるからお願いしますの くれるお友達僕すっごくすっごくすっごく嬉しいないつもコメント本当に本当に本当にありがとうありがとねありがとねありがとうありがとうポンポンポンありがとうこれからもコメントよろしくねお返事遅かったらごめんね 僕この YouTube を始めてからいろんな NG シーン失敗しちゃったなーって撮影あったんだけど今日ねそれをトップ5公開しちゃいますちょっと恥ずかしいけどみんな見てねということで早速いくよ2020年ああ書いちゃった書いちゃった僕の失敗しちゃった これね、僕のオリジナル曲考えてた時の動画なんだけど、失敗しちゃったんだよねということで、最後いくよ僕の NGC! VTR! くるくるくるくるスタートバイバーイよしそれじゃあリーズちゃん、僕、発声してみるようんいいよあおあおあお メモタンここから声を前に出してうんそこから前にねこうねここからね、うん、こうねトだ違うよあおあおトンこやってあお一緒から似てるよねおそうねじゃあ足をちょっと開いて、うう足を開くのねそうそうそう開いてこうやって開いたらでこうあん。 あオッケーお腹からねあ痛い痛い痛い痛い大丈夫大丈夫だよちょっと離れてやろうかうんえあこ違うお腹からねお腹から疲れちゃった疲れちゃった始めたばっかなのにいやーリーズちゃんごめんこの日食べ過ぎちゃってさ 失敗しちゃったでしょ第5でした食べ過ぎ注意だねでは続いて第4位いくよ第4位はこれ僕の誕生日にリーズちゃんがプレゼントしてくれたんだほんと美味しかったなあれじゃあいくよ僕の失敗 NG 第4位 VTR ギちゃんがくれたチーズケーキとジャーキーはすっごく美味しかったけどあっうことで第4位でした次は第3位だよ第3位はこれ釣りした時の動画なんだけどこれ YouTube にアップしてない未公開映像なんだそれでは僕の失敗しちゃった NG シーン第 これで釣れるねやってみようよしそれじゃあどこに立とうかな危ないねうん気をつけてたとこれでかなじゃあいくよまず糸をこうしてっとこれをねくたれて握るんだよ ここここよし、さっきとこうして、もうここして、いくよひーほーいとげたおかしいななんでだろうなバレちゃったのかなんもう一回巻き巻き巻き巻き なうとこうしてでしょでここを開る今度こそ行くよよいしょっとあれああちょっとキロエルさんやめてよ来ないでよもうあ取れた取れた行くよよいしょ さもう釣れちゃったかも 飛ばないなふかーいほーい飛んだかなこれでオッケーだね 么羞。 ね立つあ、一回立ってみて。いいよ。あ、頭が頭、頭。頭がもしかして入ってないのうん。入ってなかったわ。ちょっとちょっと。ごめんね。カメラ、こうやって上に上げたらどうえ、上に下がるんじゃなくて上にこうやってだよ、こうやって。え、どうやってえ、どうやって上げたらいいんだろう。こうかなできた かんない広角にね広角広角ってバレたあーミーちゃんにカメラを教えてあげないとな広角っていうのは広くね広く撮ることを言うんだよねああみんな見てくれたかなそれじゃあ次いくよ続いては第1位第1位はねこれですこれもね YouTube にアップしてない動画なんだけど 森に虫取りに行ってきたんだよ楽しかったなじゃあこれいくよ NG シーン第1位 VTR スタートよしここら辺でいいかなじゃんなんか虫さんの声がいっぱいすると 頑張るぞたくさん捕まえようどこだどこだ虫さんどこにいますかカブトムシさんあなんか聞こえるサさんかなバッタさんでもいいな一緒にスープを取って遊かなあれどこだどこにいますか ー泣いているの頭がかゆいぞんどこだろうななんかなあこれこれがてきたなんでこんないんだろうながいんだなこれ 今度あ、れ心の水そうだぞ うん、ない3時間後頑張ったんだけど虫さんのお友達なかったまた今度頑張るよメモチャンネルということで僕の NG シーントップ5でしたねうまくできなくても いろいろ頑張ったらできるようになるっていつも四吉先生が言ってるから僕2021年も頑張るよみんなも頑張ろうということで2020年みんな本当にありがとうございましたチャーリー先生も四吉先生もリズちゃんもみんなコメントくれて 2021年もよろしくねみんな、今年は